Je m'appelle Pauline Adot, j'ai 26 ans et je suis surfeuse professionnelle. J'habite à Anglette et j'ai commencé le surf à l'âge de 8 ans. J'ai eu la chance de grandir en bord de mer et c'est vrai que la mer, la plage, c'est un, environnement qui m'a toujours euh, attirée. Euh, je passais énormément de temps dans l'eau l'été euh, à la plage et j'ai toujours été assez sportive donc je restais pas inactive, on va dire. Et euh, donc, euh, je prenais, euh, je prenais mon bodyboard, j'allais jouer dans les vagues, j'essayais de me mettre debout. Et voilà, forcément, au bout d'un moment, j'ai réclamé à, faire du surf. Et voilà, les sensations que j'ai eues dès le début m'ont énormément plu et, et j'ai jamais arrêté depuis. mes premiers souvenirs de Surfrider, je pense que c'était euh, lors des, ramassages de déchets sur, sur les plages. Les clubs euh, font participer souvent leur, euh, leurs adhérents et je me souviens d'en avoir fait avec mon club. Après, il y a eu aussi des sensibilisations sur, sur la durée de vie des déchets, sur le recyclage, sur sur le gaspillage. Et euh, voilà, je me souviens euh, assez jeune euh, avoir été confrontée à, ces problématiques et d'ailleurs avoir pris ça vraiment à cœur. je me souviens d'être d'être rentrée chez moi en faisant la morale à mes parents, <laughs> en, leur disant qu'il fallait faire attention à sa, consommation, éteindre les lumières en sortant de la pièce. Voilà, bon, c'était, ça devait être un peu dur pour eux de, <laughs> voir leur fille les bousculer un petit peu dans, ce sens-là, mais, mais voilà, je me souviens que j'ai pris ça à cœur. Euh, et, voilà, je pense que forcément, quand on, fait un sport, euh, on évolue euh, à l'extérieur, dans, un, milieu naturel, on est confronté, on est sensibilisé, on est confronté à, à certaines problématiques, donc forcément, ça nous touche plus. Moi, les souvenirs que j'ai enfant de voilà l'impact que toutes ces sensibilisations ont eu sur moi, je me dis, euh, si moi, en tant que surfeuse professionnelle, j'arrive euh, à toucher euh, ne serait-ce qu'une personne par les messages que je peux transmettre, mais c'est déjà une victoire et, c'est une façon aussi de, contribuer à, au changement. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui me pousse aujourd'hui à, devenir marraine de, de Surfrider. C'est vrai que, hum, voilà, encore une fois, je, repars à mes souvenirs d'enfance, mais moi je regardais les surfeurs et surfeuses pro français avec admiration et, voilà, et, leur message avait, de, gros impacts sur moi. Donc, euh, voilà, comme je disais, si je peux avoir ne serait-ce qu'un tout petit impact sur, sur euh, des jeunes ou des moins jeunes, eh ben, c'est déjà une grande victoire. Alors moi, ma première session, euh, ça remonte assez loin, donc. <laughs> mais, mais je me souviens juste découvrir ces premières sensations de, glisse, de vitesse, ça a été euh, pour moi euh, de suite une excitation, une, voilà, beaucoup, de, beaucoup de plaisir. C'est juste que ce côté ludique, il est extrêmement présent dès la, dès la première session. Et moi, c'est ça, ça qui m'a plu de suite. Euh, après, voilà, il y, a les challenges pour progresser, arriver à être autonome, apprendre ses vagues, tout ça. Mais cette sensation, elle est vraiment présente dès la première vague. Et euh, moi, c'est ce qui m'a rendu accro euh, dès le début. Il y a toujours ces émotions et il y a toujours euh, ce côté changeant constamment, ce côté éphémère aussi qu'on n'arrive pas à, capter finalement une vague. Elle, casse, elle disparaît, et puis il n'y aura plus jamais la même. voilà, il n'y aura jamais deux fois la même. Donc Oh j'ai l'impression qu'on est surfeur, on court toujours après quelque chose, la vague parfaite, euh, les sensations, euh, des sensations encore plus fortes. Et, voilà, moi je pense euh, personnellement que je continuerai à surfer bien après ma carrière. Et quand je vois des gens surfer jusqu'à 60, 70 ans, ça me parle et je pense que j'en ferai sûrement partie si, je peux encore, si je peux encore surfer. c'est un petit peu dur de, donner un spot préféré. Moi, je sais que j'adore surfer à la maison, mais rien que parce que euh, c'est voilà, c'est un, environnement euh, que je connais et je m'y sens bien. Mais après, euh, en termes de qualité de vagues les meilleures vagues que j'ai jamais eues, c'est au Mexique et, en Indonésie, aux îles Mentawai. Un, souvenir qui, qui m'a vraiment marqué c'est mon premier titre de championne du monde junior euh, au Brésil, donc c'était en 2006. Et c'était... Euh, euh, comment dire Cette compète, ça s'est déroulé comme je, comme je l'ai rêvé, comme je l'avais rêvé. Et du coup, ça a été des moments hein, très très forts, des moments des moments uniques. J'étais en équipe de France Junior à l'époque, donc voilà, des moments partagés avec toute l'équipe. Et euh, voilà, c'est vraiment le fait, je pense, le plus marquant de, carrière, de ma carrière. Ça a lancé aussi un petit peu ma, carrière. Et c'est vrai que voilà, comme je, quand tout se connecte, euh, c'est voilà, on vit des moments très forts. Parce que je me suis rendu compte au fil des années que voilà, mon bien-être, ça passait forcément par ce contact avec l'océan. Et, euh, et j'ai envie qu'il j'ai envie de, le protéger et, euh, de continuer à en profiter au maximum.